අපි අද වැඩසටහන ආරම්භයේදීත් ඔයාලට කිව්වා දවස පටන් ගන්නකොටත් අපි කිව්වා අපේ රටට ඕන කරන සිටිය යුතුම විශිෂ්ට ගණය කලාකරුවෙක් අපි අතරේ මීට අවුරුද්ධකට කලින් සමුගත්තා හැබැයි තවමත් එහෙම දෙයක් හිතෙන්නේ නැහැ අපිට ඒක තමයි එකන්නේ එතුමා තාම අපි අතරින් සමුගත්ත කියලා ඇත්තරම බින්දුවක්කත් හිතර දැනන්නේ නැහැ මොකද තාමත් ඒ හිනාව ඒ මතකය ඒ ගීත ඒ හඬ ඒ සියල්ලම අපේ කංවල ඒ විදිහටම තාම දෝංකාර දෙනවා ප්‍රසංගයක දැක්කත් මැදිරියට ආව ගුවන්විදුලි වැඩසටහනක අපි දැක්කත් එහෙම නැත්නම් රූපවාහිනී වැඩසටහනක අපි දැක්කත් එතුමගේ ඒ තියෙන හැමෝම හිනාගස්සන්න පුළුවන් සන්තෝෂෙන් තියන්න පුළුවන් ඒ ගුණයත් එක්ක ආපු අපූර්ව හැකියාව තවමත් අපේ හිත හදවත ඇතුළටම ගිහිලා තියෙන නිසා හොඳට දැන පෙනනවා <clears throat> සමහර මිනිස්සු ඉන්නවා ලෝකෙට ගොඩාක් දේවල් දෙන හරි අන්න ඒ වගේ වතකයක් නිසා අපිට අදටත් ඔය අකිල් කිව්වා වගේ සුනිල් පෙරෙර මහත්මයාව හිනාවක් එක්ක මතක් කරන්න පුළන් ඒතරං ආදරණය මතක ගොඩක් අපිට දුන්න ඒ වගේම මීට හරියටම අවුරුද්ධකට කලින් අද වගේ දවසක මන්දන්න අපි හැමෝම හිටියේ කියාගන්න බැරිතරම් පුදුම හිත්වේදනාවකි ඒ වේදනාව කාටත් එක විදිටම දනරම්කද සුනිල් පෙරර කියන්නේ ගායකෙක් විතරක් නෙමේ අපේ සංගීත කණ්ඩාහැමක ප්‍රධානියෙක් විතරක් නෙමේ හැමෝකම හිත්වල ජීවත් වෙච්ච චරිතයක් නිසා. ඒවගේම කවුරුත් දන්නවා ළඟින් ආශ්‍රය කරන කට්ටිය මනුස්සකම ඕනෑවටත් වඩා තිබුණ කෙනෙක් තමයි සුනිල් අයිය කියලා කියන්නේ කොච්චර වයසට ගියත් අපිත් සුනිල් අයියට සුනිල් අයිය කියලා කතා කරන අය වෙලාවට ඔහුට දැබුන් දැනුන සතුට ඇතර මේ හැම දෙයක්ම හරිම ආදරණීය මතක අවුරුද්දක් ගියත් ඔහු අපේ අතරින් නික්මිලා තාමත් අමතක කරන්න බැරිතරං සුන්දර මතක ගොඩක් එකතු කලා අන්නේ නිසා අවුරුද්ධකට පස්සෙත් අපි අද මේ විදියට ඔහු ගැන කතා කරනවා අපි ඒගෙන කතා කරන්න මේ වෙලාවේ සම්බන්ධ කරගෙන ඉන්නවා ගැලපෙනම පුද්ගලය තමයි සුල් පෙරමහත්මගේ ආදරනය සහෝදර හමනත්තන් ජිප්සි සංගිත කණ්ඩෑම ආදරණය සාමාජිකය පියල් පෙරමහත්මයින්න අපිත් එක මේ වෙලා සම්බන්ධ වෙලා පියල්ලයේ සුබෝදෑසනක් අයිබුවන් සුබදෑසනක් පියල්ලයි අවුරුද්ධකුත් ගෙවුන නේද අවුරුද්දක් ගියා ඉතින් ඇත්තටම හිතා ගන්න නැද්ද අපිට ඔක කිව්වා වගේම හැම තිස්සෙම මතක් වෙන්නේ සුනිල තාම ඉන්න මේක හිතකෝ අමතක වෙනවා ඇත්තටම සමහර වෙලාවට මම බුකින් එකකට යන ලෑස්තිද්දි මම හිතන්නේ සුනිල ඇවිල්ලා දැන් මාව දාගන්න කීයට ඉද දන්නේ නැහැ අද පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න ඕන කියලා හිතෙනවා මොකද ඒ ඒ සුනිලගේ චරිතය අමතක කරන්න බෑ හරි අමාරුයි හරි අමාරුයි මොකද එච්චර මේ එච්චර කාවදින චරිතයක් ඉතින් මාත් එක්කත් ඉතින් අවුරුදු 45ක් විතර ස්ටේජ් එක අපි දෙන්න එකටම හිටියා අවුරුදු 45ක් ඒ ඉඳලා එහෙම නැති වුණාම හරි අමාරුයි ඇත්තට දැන් ස්ටේජ් එකේ අපි සෙල්තාම කරනවා බෑන්ඩ අපි කරනවා බෑන්ඩ කරද්දිනොත් මට හැමතිස්සෙම හැඟෙන දෙයක් තමයි මට ඊයේ ඊයේ පැත්තට ඊයේත් අපි මේ හම්බන්තොට ගිහලා කරා දැන් උදේ පාන්දර ආවේ මට හැමතිස්සෙම හැඟෙන දෙයක් තමයි සුල්ල ඇතන ඉන්නයි කියන්නේ ජිප්සිස් මොන වගේද ඔබට සුනිල්ල නැති ජිප්සිස් ඉන්නේ ඇත්තටම ලොකෝ එතන ලොකෝ ශිස්තනක් තියෙන එතන එතන පොඩි යනවා ලොකෝ ශිස්තනක් තියෙන සුනිල්ල නැති ජිප්සිස් එකේ නමුත් අපි වෙන මාර්ගයක දැන් යන්නේ සුනිල්ලගේ අඩුව අපිට මකන්න බෑ ඒක අපිට කවදාවත් කරන්න බෑ නමුත් අපි යන වෙන මාර්ගයක ඉතින් අපි දැන් ඒ වෙන ඒ යන මාර්ගයෙන් අපි සාමාන්‍ය තත්ත්වයකට හොඳට සාමගතව හොඳට කරගත්ත බඩු ගැන හොඳට කරගෙන යනවා. ඉතින් මට ඒ වුණත් ඒකෙත් මට හැමතිස්සෙම හිතන දැත්තා මේ සුනිල්ලාගේ මෙහෙවීමක් මෙතන පිටිපස්සේ තියෙනවා කියලා. මට මම දැන් මොන ආගමයි දහුවත් මම විශ්වාස කරන දැත් තමයි හැමතිස්සෙම සුනිල්ලාගේ මෙතන සුනිල්ලා මෙතන අපි මෙහෙවනවා කියන එක නැත්තම් අපිට මේ මෙච්චර හොඳට ඉදිරි ඉදිරියට එන්න හම්බෙන්නේ නැහැ සුනිල්ලාගේ මෙහෙවීම නැත්තම්. මම තාමත් හිතන්න සුල්ල ලඟින් ඉන්නවා කියන තමයි හිතන්නේ. හරි. පියලේ බොහොම ස්තුතියි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වුණාට අද දවසේදී විශේෂයෙන් මෙතුමාගේ සිහිවටන වැඩසටහන් ගණනාවක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. ඉතින් අතරතුර අපිත් එක්ක කතා බහට එකතු වුණේ බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමාට. අපි අවසන් කරන වැඩසටහන මෙන්න මේ විදිහට මේ මේ සුනිල්ලා ගැන මතකයි. මොකද අංජු මෙන්න මේක කියනවා සුනිල් පෙරේරා කියලා කියන්නේ හැමතිස්සම එයා මට මුණ ගැහුණු අවස්ථාවලදී මම දැකලා තියෙනවා. එයා පුද්ගලිකව කැමති හැමෝම සන්තෝෂයෙන් ඉන්නවට. ඒ නිසා තමයි විවිධ මාතෘකාවලින් විවිධාකාර ගීත නිර්මාණ මේ මේ එයාගෙන් තිබුණ. ඉතින් ඒ නිසා අපි මේ කතා බහ අවසන් කරන්න කරන්න තෝරගත්තෙත් ඒවගේ ටිකක් වෙනස් තේමාවකින් සුල්ල හරහා නිර්මාණය වුණු ලස්සන ගීතයක් අපි එක හමු කොහොමනත්තින් මතක් කරන්න ඕන කියන්න ඕන මටනත් තාම සුල්ලෑ තාම ඉන්නවා සුන්දර මිනිස්සු කවදාවත් යන්න මතක ඉතුරු කරලා හැමදාම අපිත්තකින්න නනං බෙහෙත් වලට ඇයිගේ වන්නේ සල්ලි ඕන ලෙඩක් හොඳ වෙනවා පොන්න කොත්ත මල්ලි